Astăzi este despre a plănui. Uh, am vrut să mă înregistrez cu verbul ăsta puțin mai încolo și a început o mașină de tuns iarba. <laughs> nu s-a putut. Zic, uite, am plănuit măcar un minut să înregistrez și nu se poate. Așa e în viață. Îți plănuiești uh, tot felul de lucruri și cred că e foarte bine să ne plănuim, uh, să ne punem pe hârtie, să facem o schemă, să visăm un an de zile, să ne ținem de pași, numai că Ă, tot din plănuitul ăsta cred că trebuie să facă parte și flexibilizarea noastră, să fim ușor mai flexibili, adică, de exemplu, ă, chiar pentru mine asta, dacă nu se ține ă, un spectacol, să nu mai mă supăr, sau dacă nu se ține un curs, sau dacă nu mai vine cineva la întâlnire. Și aceste lucruri care, adică și nerespectarea pașilor, cred că ar trebui să facă parte din plan. Tu ce părere ai? Ceau!